hello and welcome friends Microsoft Excel का बहुत ही खास फीचर है और यहाँ पर देख सकते हैं एक नाम लिखा हुआ है और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्टकट की क्या है इसके लिए इसे बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम तो ये आपको कहाँ मिलेगा ये आपको डेटा टैब में जाएंगे ना तो यहीं पे मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की क्या हो सकती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो आपको सिंपली इसी पोर्सन को सेलेक्ट रखना है उसी को सिंपली पकड़े रखना है और यहाँ पे ऑल्ट ए और ई e प्रेस करना है जैसे ही अल्ट ए ई प्रेस करेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम वाला विजार्ड ओपन हो जाता है और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके और फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करिए और फिर आप यहाँ से फिनिश कर दीजिए तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो देखेंगे कि राम कुमार शर्मा सब अलग अलग हो गया है तो ये ऑल्ट ए ई ये शॉर्टकट की है टेक्स्ट टू कॉलम के लिए ठीक है ये तभी काम करेगी जब आप कोई टेक्स्ट लिखे रहेंगे ठीक है